ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ልዑዘ ምግባር ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ልዑዘ ምግባር ከማህፀን ለልዩ ክብር ለልዩ ክብር የመረጠ እግዚአብሔር ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ንዑዘ ምግባር ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ንዑዘ ልጆችን ወዶልሃልና ወዶልሃልና የዓለሙ መድን አስገዛል አንበሳና ነብሩን አንበሳና ነብሩን ታላቅ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ዘምግባርም ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ምዑ ዘምግባርም ከማየፀን ለልዩ ክብር ለልዩ ክብር የመረጠ እግዚአብሔር ያለው ፍጡር መሬታዊ አካል መሬታዊ አካል ቢሆንም ፍጥረቱ የመላእክት ይመስላል ሕይወቱ ይመስላል ሕይወቱ ልዩ ነው ታላቅ ነው ጽናቱ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ለልዩ ክብር የመረጠ እግዚአብሔር ቅዱስ አባት ክደትን የሚያርቅ ክደትን የሚያርቅ አዲስ ሐዋርያ የተገኘ ከእስክንድርያ ከእስክንድርያ አባቶናት ለኢትዮጵያ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ንዑዘ ምግባርም ገብረ make my አካል መሬታዊ አካል ቢሆንም ፍጥረቱ የመላእክት ይመስላል ሕይወቱ ይመስላል ሕይወቱ ልዩ ነው ታላቅ ነው ጽናቱ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ምዑዘ ምግባር ዘምግባርም ከማህፀን ለልዩ ክብርም ለልዩ ክብርም የመረጠ